Нэвтрүүлгийн ивент төлөөгч Өвөрмөц замд тансаг өнөр жинхэнэ кофе G7 гэдэг харамлахтаа хардаг хань холдохдоо самдаг хослохдоо жаргадаг ховор минь уйдахтаа дуулдаг уйлахтаа нуудаг уйрал минь унхад тулдаг гонхад сэргээдэг дүшиг минь хань минь баястыг дундрахд дүүргэдэг дурлага минь Оохд очролдог баярлдаг ойлуулахд өмөрдөг өмөр Annemin